oinarriak landu ditugu herritarrekin. Azpimarratu nahi dugu euskara parekidetasuna, aniztasuna eta parte hartzea zehar lerro gisa txertatu ditugula gure proposamen guztietan. Aurkeztutako proposamenak eh, jatorria askotarikoa dute. Herriko eragile eta auzo elkarteen beharrak eta arazoak entzun ditugu. Horrez gain herritarren proposamena jasotzeko inkesta bat zabaldu dugu pensionisten, mugimendu feministen eta hainbat eh, herriko eragileen arazo eta beharrak adi entzun ditugu eta finean herritarren beharrei erantzuteko lanketa taldean egin dugu. Arro sentiaraziko gaituen herri bat landu nahi dugulako eta denok biziko garen lasar teoria bat garatu nahi dugulako. Hemos elaborado un programa con el objetivo de construir una lasar teoria mejor, una lasar teoria más viva. Un programa en el que el feminismo, la diversidad, la participación ciudadana y el euskera sean líneas de trabajo transversales en todos nuestros proyectos. Hemos elaborado un programa que dé respuesta a todos los agentes locales de nuestra localidad, así como a toda la ciudadanía. En resumen, un programa desde la SAR para la SAR y con la SAR Un programa para construir una SARTEORIA del que estemos orgullosas.